πραγματοποιείται το φαινόμενο της συλλέκτησης με τριβή. Πιο συγκεκριμένα, μία γυάλινη ράδος τρίβεται με ένα μεταξωτό ύφασμα. Στο πρώτο ερώτημα μας ζητείτε να βρούμε τι φορτίο απέκτησε η ράδος, θετικό ή αρνητικό. Η απάντηση είναι θετικό, γιατί τα εξωτερικά ηλεκτρόνια των ατόμων της ράβδου είναι πιο εύκολο να αποδεσμευτούν από τα άτομά τους σε σχέση με τα εξωτερικά ηλεκτρόνια των ατόμων του υφάσματος. Στο δεύτερο ερώτημα, μα ζητείτε να υπολογίσουμε το φορτίο του υφάσματο. Αν γνωρίζουμε ότι το φορτίο τη ράβδου είναι Q1 64 10 9 κουλόπ. Το φορτίο λοιπόν τη ράβδου είναι Q1. Όμω το σύστημα των δύο σωμάτων είναι μονομένο. Άρα για αυτό το σύστημα θα ισχύει η αρχή διατήρηση του ηλεκτρικού φορτίου. Δηλαδή, Q ολικό πριν την τριβή θα ισούται με Q ολικό μετά την τριβή. Τα σώματα πριν την τριβή ήταν αφόρτιστα, ενώ μετά την τριβή η τη απεκτησε απέκτησε φορτίο Q1, ενώ το ύφασμα φορτίο Q2. Εφαρμόζοντας λοιπόν την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου, βρίσκουμε ότι το συνολικό φορτίο πριν την τριβή θα είναι ίσο με 0, αφού και τα δύο σώματα ήταν αφόρτιστα. Ενώ μετά την τριβή, το συνολικό φορτίο των δύο σωμάτων θα είναι Q1 συν Q2. Τα πρώτα μέλη είναι ίσα, άρα και τα δεύτερα. Επομένω, Q1 συν Q2 θα είναι ίσο με 0, δηλαδή Q2 ίσον μείον Q1, επομένω το φορτίο που απέκτησε το ύφασμα θα είναι Q2 ίσον μείον 64 επί 10 στη μείον 9 νάνο κουλό. Στο τρίτο έτοιμα μας ζητείτε να υπολογίσουμε πόσα ηλεκτρόνια μετακινήθηκαν από το ένα σώμα στο άλλο. Το φορτίο που απέκτησε η ράνθος, δηλαδή το Q1, είναι εκβαντωμένο δηλαδή θα πρέπει να είναι ακέραιο απτάσιο του φορτίου του ενός ηλεκτρονίου. Άρα λοιπόν για το φορτίο Q1 θα ισχύει η σχέση Q1 ίσον νη επί QE όπου νη ο αριθμός των ηλεκτρονίων που μετακινήθηκε. Όμως το φορτίο της ράβου είναι σε nano κλόμπ. Για να εφαρμόσουμε λοιπόν σωστά την παραπάνω σχέση πρέπει να μετατρέψουμε τα nano σε κουλόμπ διότι το φορτίο του ενός ηλεκτρονίου είναι δοσμένο σε κουλόμπ. Ένα nano κουλόμπ είναι ίσο με 10 9 κουλόμπ, δηλαδή το φορτίο Q1 είναι ίσο με 64 επί 10 9 επί 10 9 κουλόμπ πια, άρα Q1 ίσον 64 επί 10 18 κουλόμπ. Εφαρμόζοντα λοιπόν τη σχέση της κβάντωσης του φορτίου Q1 έχουμε Q1 ίσον νη επί QE, ε. δηλαδή μια αντικατάσταση 64 επί 10 18 πρέπει να είναι ίσο με νη επί 1,6 επί 10 19 Λύνοντας αυτή η σχέση λοιπόν ω προ νη και κάνοντα πράξει, βρίσκουμε τελικά ότι το νη είναι ίσο με 400 ηλεκτρόνια. Μετακινήθηκαν λοιπόν 400 ηλεκτρόνια με φορά από τη γυάλινη ράβδο στο μεταξωτό ύφασμα. Και αυτό διότι η γυάλινη ράβδο απέκτησε τελικά θετικό φορτίο. Δηλαδή έχει έλλειμμα ηλεκτρονίων, δηλαδή έχουν φύγει από αυτήν ηλεκτρόνια και έχουν μετακινηθεί στο μεταξωτό ύφασμα.